emoción, emoción. Contento, contento. Alegre, alegre. Triste, triste. Es importante la cara que acompaña el sentimiento de tristeza, triste. Enfadado, enfadado, con la cara de enfadado. cansado, miedo, miedo, susto, susto, hambre, hambre. Por favor, por favor. Gracias. me gusta. También es gracioso, gracioso. No me gusta. También podríais hacer no me gusta. No me gusta. No hay. Eso es para cuando no queda algo. ¿Tienes galletas? No hay, no quedan. Perdón. Perdón. abrazo, abrazo, beso, beso, bien, bueno, bueno, bonito, guapo, feo. Grande. Pequeño. ¿Dónde? ¿Cuál? Limpio. Sucio. arriba, abajo, calor, también podría ser calor, calor, caliente, caliente, frío, Compartir. Compartir. Otra vez. Otra vez. Mañana. Por la mañana. Tarde. Tarde. Noche. Noche.